Kitu kingine ni kwamba kama nilivyokwisha kueleza, Mati yanaweza akatuambia kama huyu mtu ana stress au ana stress. Mati ana sign za stress. Stress kwa Kiswahili hatuna neno zuri, lakini wanaitafsiri kama ni msongo wa mawazo. Hata ikisipokuwa ni mawazo, inaweza kuwa ni msongo, tuseme ni msongo wa kitu. Kwa hivyo kama mtu ana stress, tukipima kwenye mate tunaweza kuona kwamba kuna kiwango kikubwa sana cha hiyo hicho kichochezi kinaitwa cortisol. Kwa hiyo hicho kichochezi kikiwa kikubwa, ndo kinafanya mtu ariati tofauti, kama alivyokuwa anakuwa na hasira, anasababisha vichochezi vingine viongezeke mwilini chini, anakuwa hawezi kufikiria vizuri, hawezi ku vizuri, hawezi kufanya vitu vingine hivyo. Kwa hivyo unaweza ukajua tu kama mtu ana changamoto, ana stress kubwa kwa kupima tu viwango vya cortisol, na sio stress tu hii ya kimaisha, inaweza kuwa ni stress ya kwamba kwa sababu ana ugonjwa, stress ya ah, hali ya fulani ya maisha inabadilika, au mwili umezidiwa kitu. Kwa hiyo vyote vinaonekana kwenye mate, lakini pia tunaweza tukaangalia kwamba kazi nyingine ni kwamba mate yanatumika kama kipimo kikubwa sana. Nafikiri watu wengi wanajua kwa ajili ya kipimo cha magonjwa kama vile ugonjwa wa kifua kikuu, mtu anaambiwa alete mako makoozi yale. Sasa makoozi yametokana na nini? Makoozi yametokana na, na mate. Kwa hivyo mate yanaweza kubeba vimelea vya magonjwa na yanaweza yakavisambaza kwenda kwa sehemu nyingine. Tunaongea sasa hivi kuhusiana na ugonjwa kama corona, tunasema kwamba watu wafunike mdomo na pua kwa ajili ya kuwakinga wengine, ili kama yeye ana virusi hivyo visiweze kutoka wakati anaongea au vikatoka kwenye njia ya hewa. Vinatokaje unafikiri? Vinabebwa, vinakuwa kwenye zile pocket ndogo ndogo za mate. Kwa hivyo ndio inavyotokea hata kwenye kwenye kifua kikuu, hivyo hivyo tutaongelea siku nyingine. Lakini pia kitu kingine ambacho watu hawajui ni kwamba mate yanabeba ile vinasaba vyako wewe, genetic fingerprint yani mate yanakuelezea vizuri wewe ulivyo. Kama kwenye nchi zilizoendelea za wenzetu, kama wanajua kwamba ana kidole chake hiki labda kina zile fingerprint ambazo zinajulikana ziko hivi, na tumeshajua mfumo wa DNA yake ukoje. Ukitema mate tukapima yale mate, tunaweza kujua kabisa kwamba huyu ni ana tena. Kwa hiyo yani amebeba ile genetic makeup ya kwako yote na ile DNA fingerprint, inamaanisha kwamba ni ule uhalisia wa, wa vinasaba vya kwako wewe eh, katika maisha vikoje. Kwa hivyo hiyo yote ni, ni kuhusu mate na hiyo ndio fact ya mwisho ya tano ambayo watu wengi walikuwa wajui kuhusiana na, na mate. Sawa, lakini dokta Ayubu, wakati unatuambia kwamba tunahitaji mate mengi ili atusaidie katika kazi hizi ambazo umetoka kuzielezea, kwa mama mjamzito imezoeleka ni mara nyingi sana kuona akitema mate mengi. Kwa maana hiyo tunasema anapoteza mate mengi kwa siku. Katika hili na yeye pia wakati huo anahitaji mate mengi. Sasa anapotema mate mengi zaidi, nini hutokea katika mwili wake na pengine kuna madhara yoyote ambayo anaweza akayapata? Asante, swali hili ni kulijibu ni rahisi sana, kwa sababu unachopoteza kwanza mwili unakitengeneza kwa muda huo. Kwa kama mama mjamzito, wengi huwa wanatema mate kwa sababu ya mchanganyiko wa zile kemikali ambazo zinakuwa zipo zimetengenezwa mwilini mwake. Nishawahi kuongea kwamba mama mjamzito, kemikali ambazo anakuwa nazo na vitu vingine vinaongezeka asilimia hamsini ya jinsi yeye alivyokuwa kawaida. Damu inaongezeka kutoka lita nne za kawaida mpaka lita sita kwa mfano. Eh, mo, kazi ya moyo inaongezeka asilimia hamsini. Kila kitu kinaongezeka asilimia hamsini. Kwa hiyo hata kuzalishwa kwa vitu vingine kama matezi ya mate kama nini, vyote vinaongezeka kwa asilimia hamsini zaidi kwa hiyo mama mjamzito atatoa mate mengi zaidi pia kwa hiyo kwa wakati mwingine kwa sababu ya kama nilivyokwisha kusema kwamba mate yanapima vitu vilivyopo ndani ikitokea tu hakuna imbalance mzuri wa kati ya zile homoni zilizopo ndani au vitu vilivyopo ndani mama atahisi uh, kupitia mfumo wake wa akili na wengi huwa wanatema mate kama kujililivu kama kujitoa kule kujisikia vibaya kwamba anaona akitema mate anaacha kujisikia vibaya kwamba anakuwa anajisikia kichefuchefu eh? unasema kama kichefuchefu kwa hiyo maanake kutema mate ni kitendo ambacho zinaambatana na, na, na, na hilo swala. Kwa hivyo kiufupi ni kwamba mate hayawezi kuisha, na anapokuwa anatema mate kiasi fulani, mwili unayoongeza yale yale kama vile anavyonionyesha. Swahili husema tunza ulichonacho, mm. jua kitakusaidia ama kinakusaidiaje kabisa. mm -hmm. Kwa maana hiyo, kupitia Daktari Kiganjani, baada ya kupata elimu hii, tunakuambia usichukulie poa mate, usichukulie poa mate kabisa. Ni kitu muhimu sana katika mwili wako na kina kazi kubwa kama ambavyo ameziainisha hapa dkt Ayubu Msalilwa, na asante kwako wewe ambaye umeendelea kutufuatilia kupitia Daktari Kiganjani. Tunaendelea kukaribisha katika platform zote za Daktari Kiganjani nikimaanisha kuendesha akaunts mbalimbali kupitia Facebook, Instagram na hapa pa YouTube. Tunafahamika kwa hili liji na moja la Daktari Kiganjani. Asante sana, na kama una maswali au una mada ambayo ungependa kuijua, usisite kutuandikia kupitia comments pale. Ukiona umefurahia, kuna kitu kimekusaidia, kuna watu wakikutana na mada zetu zinapokuwa mm, zinawasaidia wananipigia simu moja kwa moja kwamba mada yako imenisaidia, nimepungua, mada yako imenisaidia, nimefanya hivi. Andika pale kwenye comment ili kusudi na mtu mwingine awe waweze kufaidika pia kama ambavyo tunaitoa elimu hii bure kabisa. Endelea kukaa karibu na kiganja chako upate elimu na ufafanuzi wa afya kwa ujumla. Anatoria Gari pamoja na Dkt. Ayubu Msalilwa kupitia chaneli ya Daktari Kiganjani.